ਪਰਦੇਸੀ ਸਕੁਆਡ ਬਾਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਚੂਰ ਖਰਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰ ਫੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ 12ਵੀਂ ਸੱਪਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਐ ਕਤਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ चेस ये रैपर नकली हवा ही फुका मार दे जथे हो जा फड्डा अस्सी बंदा पाड़ दे ये वेस्ट कोस्ट नहीं ये मेरा सदर है रैप सीन जिंदा रखा हमें फेक व्यूज तीन सौ दो सीधा मर्डर है बहता नाला इंडस्ट्री पूरी गटर है आवी चौधरी इथे मुक कर लिए कि चलिए थाने मैं कोरोना वायरस कोई एंटीडोट नहीं ऐसी बीमारी जिधर चले कोई नोट नहीं तू तैंती दस कोई फ्लाई मोड नहीं हम तब से रैप करे जब हिप हॉप में होप नहीं तेरा ईमान जैसे पंजाब पुलिस का तेरे लिए मेरा नोट काफी बीस का मैं कोई बिकाऊ नहीं मैं रियल गैंगस्टर खतरनाक यारी मेरी आंकड़ा वे तीस का ਹੁਣ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਖਿੱਚਦੇ ਦੋ ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬੰਕੇ ਤੇ ਯਾਰੇ ਉਹ ਪੁਲਸੀਏ ਉਹ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚੂਰ ਖਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰ ਫੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮੀ ਸੱਪਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਐ ਕਤਾਰਨੀ ਉਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਐ ਜਨਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਘਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ ਪਰਦੇਸੀ ਸਕੁਆਡ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੀ